तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग और आज मेरे साथ बैठे हैं हसन और मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं है गेमर आर्मी वास और आज हम पबजी मोबाइल में एक चैलेंज करने वाले हैं जिसमें हम दोनों टी का मैच लगाएंगे पहला मैच होगा हसन का टी का मैच लगाएंगे जिसने ज़्यादा किल कर लिए टीडीएम में वो जीत जाएगा सिंपल सी गेम है जिसने ज़्यादा किल कर लिया वो जीत गया तो अभी हम मैच स्टार्ट करते हैं स्टार्ट कर देते हैं मैच स्टार्ट हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है लगता है स्टार्ट हो गया तो गाइज अभी मैच स्टार्ट हो गया है अपनी फेवरेट गन्ने पकड़ लो एक और गन पकड़नी है मुझे जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी छत्ती छत्ती कम करो या करो मैच स्टार्ट हो चुका मैं सबसे ज़्यादा फायरिंग कर रहा हूँ कोई याद हो रहा नहीं उनकी मर्जी आए ना आए ओ ओ ओ ओ ओ ओ मैं ही मरा हूँ देखना मैं क्या करता थी तो गाइस हसन ने वन बंदा फुड़का दिया दूजा फुड़कना थी उन्हें मैंने मारता पहले फुड़कना नहीं फुड़कना फुड़कना मैं मारेगा मार लिया मार लिया जितना मारना मार लिया दो किल करता मैं तो हसन ने दूसरा बंदा भी फुड़का दिया है फुड़का दिया दिया नहीं दिया मैनू मारो जी ये मुझे जो खांसी आ रही है इसके लिए माफ़ी करोना ना समझिए आ गया साढ़े घर चोरी कर ये दी ऐसी की तैसी चल ले निकल निकल तो मार रही है मार मैं दी थी ऐसी की तैसी गया पागल ना तू ही गए हो पागल ओए यार क्या कर रहा हूँ मैं रेड टीम आज की विनर लग रही है मुझे यस क्योंकि देख रहे हमारे हैं पंच किसने मेरा किल छुड़ाया मैं ही डर रहा तुम लोगों को किसी पागल ने मार दिया गाइस मैं देख लूँ और कौन से कौन से वो इसके पास ए डब्ल्यू एम है क्या उसने ली, ली होगी वहाँ से बंदा आ गया रे बंदा आ गया रे तो स्लाइड मारते हुए जाए नहीं यस और स्लाइड मारते जाए स्लाइड मारने लगा मारती हूँ यार मैं सिर्फ दो किलोमीटर सबसे आगे निकल गया यही ना हो गया हम दूसरों क्या हूँ के भाई से बस उन्होंने ट्वेंटी नहीं ट्वेंटी नहीं एटीन किलो और करने उन्होंने जीत जाना ये तुम नगर लगा रहे हैं मैंने मैच को तुम तो भी लगा लेना मुझे नहीं आती ना तुम्हें खास कर रखी है यस मैंने नज़र लगाने में पीएचडी कर रखी है कंजूस इंसान तू मैनू मारेगा मार सेम टू यू यस मार लो के साथ हो गया गाइस फिर से हादसा मारा ना तीनों मैं थ्री के थ्री पुड़का दी और मैंने कितने मार दिया बम था डूंगर उठ गया हसन के साथ हो गया फिर से हादसा इसकी लाश को मारूंगा मैं अल्लाह फिर फिर फिर फिर बेवकूफ़ी उन्हें मेरे नाल की थी आपके पास भी बम है मार लो नहीं मुझे नहीं मारना क्यों वो देखो तुझे उधर से मार रहा उसने फिर मुझे मार दिया हसन के साथ हो गया फिर से हादसा इंशाल्लाह आप भी आ रहे ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 36 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ 12 ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ मत आप मर गए हो ਐ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਕੀ हसन के साथ एक दफा फिर हो गया हादसा ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ इधर है ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ से यार ना अब दे दो टीम जीत चुकी है यार एक मिनट है सबसे ज़्यादा किल हैं यार मेरे हैं जी फोर किल तो असद को करने हैं जी फाइव किल ना yes. हाँ फाइव किल करने हैं इनशाला आपके दो भी नहीं होंगे इसके भी ना कान काना किल तो हो जाएगा उसे काना लूडो में आता है तो गाइस अगर किसी को हमारे साथ खेलना है तो हम अपनी आईडी डी पहचाना में देंगे डिस्क्रिप्शन और हमने टाइम रखा होता है रात के चार बजे अभी हम चार बजे खेल रहे हैं तो इसको मैं क्या बताऊं तो गाइस हमारे नौ किलो हो गए हैं जिसमें से जीरो किल मेरे दस किल दस किल तक तक तो अच्छी मैं किया थी ना तेरा एक अकेले भी नहीं होना हो जाना यार तुम मक्कल मन लगते हो मुझे कहीं से गाइस उसने पीछे से मारा ये ज्यादती होगी ए, फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਦਸਾ मेरा ਹਾਦਸਾ डायलॉग मुझ पे ना मार बड़ा मैं मारने क्या हो ਇਹਦੇ साथ मेरा हो गया हादसा नहीं इसके साथ नहीं हुआ दूसरे अब भी हो गया हादसा तो गाइस मेरा मेरे वन किलो हो चुके हैं और ज़्यादा खुशी है ना मना मेरे चार किल से पूरे चार किल तेरे तो कहते होगी शर्म आती होगी आ? आपके हैं सर ये मेरा गिल घुरा रहे हैं दूसरे पागल ये फिर होने लगा है जी मेरे पास मैं गन ही नहीं लोड करके रखी कितने किल आपके ओ वन किल सो सो की बात है ओ सॉरी पुल पास ही फिर गए देखना आपके साथ क्या होता है टू किलो नहीं हुए आपके अभी अब रुक जाओ गाइस मेरी हेल्प बन गई भाई मैं अपनी मोबाइल को बढ़ा रहा हूँ ये क्या यार इस तरह ना करो ये ना करो वरना मैंने गेम लीव कर देनी है तुम लीव करोगे तो मैं जीत जाऊंगा ओके गाइस चलो दो तीन लोग देखना तेरी ऐसी की तैसी बैठ जाएगा उसकी खुद की बच गई अरे मेरे यार दोबारा भी लिखूंगा कल मैं जाके कल मैं दुकान पे जाऊंगा और चार नंबर की शीट लेके आऊंगा और अपने हर घर की दीवारों पे लगाऊंगा कि मेरे चार किल हुए हैं पबजी में तो फिर चार किल पबजी तो गाइस अभी रुक जाए इसको मैं मारती उसने तेरी हड्डियां और तू गया तेरे साथ फिर हो गया हादसा हादसा हादसा यार इस तरह मेरे घर सारी वीडियो खराब हो रही है अब देखो तेरे साथ तो होगा तो तो गाली दे देंगे दे दे जितनी मर्जी दे उनको फिर तू गया कैसा था होने लगा फिर कैसा फिर हो गया हाँ दसो हाँ दसो हाँ, हाँ, हाँ, तीन और कर लेंगे ख्वाबा में तुमने जीत जाना अब गया फिर गया फिर गया देखा इस बार मैं जीतूंगा भाई पिछले मैच में तुम्हारा जीता था ना वीडियो खराब हुई थी ओए यार इसे जीत जाना लग रहा है अरे गया कंजूस अभी अभी रुक जाओ इनको मैं बताता मैं जीत गया ओ बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले जीत गया ओ जीत गया ओ जीत गया मेरे साथ हुआ था ओ जीत गया मैं जीत गया मैं जीत गया फक ओए तो गाइस मैं नाराज हो गया था